तो यार है हीरा यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया सौ बार शुक्रिया सौ बार शुक्रिया हंड्रेड बार शुक्रिया मिलियन बार शुक्रिया तुम जैसे टूटियों का सहारा है दो तुम जैसे टूटियों का सहारा है दो दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है